нерсенин ылдамдыгынын багыты X огунун багыты менен дал келет деп эсептейли бирок ылдамдыктын модулу азайып жатат бул учурда ылдамдыктын X огуна болгон проекциясы терс мааниде жана ылдамдыктын убакыттан көз каранды графигин X огуна проекциясы графикте берилген графиктин AB алкагы убакыт 3 секунда болгон учурда б чекити нерсенин ылдамдыгы 0 барабар бул учурда нерсе токтойт да кийин координата башталышына жылат бул учурда ылдамдыктын ик огуна болгон проекциясы терс мааниге ээ ылдамдыктын модулу чоңоет ылдамдануунун иx огуна болгон проекциясы да терс мааниге ээ